عليكم ناهد رشاد كما كتعرفوا كنشارك معكم كاع les astuces les trucs تويشيات اللي جربت آه، بالمهنه ديالي وصدقوا ليا وال clients ديالي alors اليوم انا في البيرو عندي la pause سوف كو باش نشرب الماء ابا آه، نو انا ما كنجيبش الماء كنجيب العصير حيت كيعاوني بزاف اليوم العصير اللي جبت آه، عصير كيسالي كيعطي دقه وصليه <laughs> la cellulite شنو فيه فيه الدلاح فيه العنب شويه ديال العنب فيه ما فيه لا ما لا والو فيه شويه ديال السكينجبير قد هكا واحد نص معلقه ديال الخرقوم كنطحن كلشي كلشي كلشي كلشي كنصفيه من بعد في الصفايه الكبيره ملعوينات العوينات ديالها صغيورين كنديرو في الثلاجه اي بالصحه والعافيه نون سيمون كيحيد العطش mais surtout كينقي الذات من الداخل من les toxines كيحيد لا سيليت دونك شربوه بالصحه والعافيه هذا هو الله يحفظك